Бисмиллахи ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا صدق الله العظيم Бу әйт кәримә Аллаһ Тәгаләнең кемгә нигъмәт биргәннәр хакында булган әйт кәримә. Кемгә нигъмәт бирелгән? Дөньялыкта да, ахирәттә дә. Һәм дә инде бу әйт кәримә әлбәттә сахабәләрнең дә эченә ала. Шуның өчен бу аят кәриме укыдык. Динебез буенча билгеле иман кәлимәләре ла илаһ илаллаһ Мухаммад Расулулла дип әйтәбез. Ягъни Аллаһның барлыгын берләп белеп әйтеп башка илаһ булмаганын Күңелдән раслау һәм дә, әлбәттә, Пәйгамбәребезнең барлыгын да белү, аңа да ышану, бу да иманның шарты булып тора. Шул сәбәптән дә Пәйгамбәргә карата сөю, мөхәббәт бу диннең бер вазифасы, хәтта зарури, мәҗбүри булган бер Темасы дип әйтергә була. Чөнки иманлы кеше була кем Аллаһка гына ышанган түгел, ә Аллаһка ышанып та пәйгамбәребезгә иман китереп, аны таныган һәм дә аны яраткан. Ничек Аллаһны яратабыз, шулай да пәйгамбәрне ярату бу да динебезнең бер вазифасы. Һәм дә инде бүгенге вәгазебездә инде шушы сахабәләрнең пәйгамбәргә карата булган мөнәсәбәтләре, ягъни ничек аны яратканнар. Һәм дә беренче буларак сахабә аның исеме Ханзала Рабия улы Ханзала Бервакыт Әбу Бәкер Сиддык радиалану аның өенә кунакка килгәндә, гадәттәгечә сәлам биреп, хәлләрен сорый, ничек син дип, хәлләр ничек дип сорый. Әбу Бәкер Сиддык сорый һәм дә өй хуҗасы Ханзала җавап бирә. Ханзала мунафикъ булды, дип әйтә, ягъни үзе хакында. Ханзала исемле сахабә Әбу Бәкер Сиддикның соравына хәлләр ничек дип сораганда, нәрсә дип җавап бирә? Ханзала мунафикъ булды. Мин мунафикъ булдым дими, чөнки дине бездә Көп очракта мин сүзе кулланылмый, чөнки ул мин, мин, минлек нәрсәгә китерә беләсез. Ул мин, минлек, ягъни Киберлек ул Аллаһка гына махсус, ә без инде мин мин димибез. Менә бу сахабәдә Ханзала исемле аңа бер дәрес булып тора. Мин мунафик булдым дип, теге горурланып әйтми, нәрсә әйтә, Ханзала мунафик булды дип җавап бирә. Нинди сорауга? Хәлләр ничек дип сораган Әббәкер Сиддикка. Без, ягъни сахабәләр ни әйтә инде? Пәйгамбәребез алдында булганда аны тыңлыйбыз, сөхбәтен тыңлыйбыз, сахабә булабыз. Һәм дә ул безгә җәннәт хакында сөйли, җәһәннәм хакында сөйли. Шулай сөйли ки, без аны күргән кебек хис итәбез. Җәннәтне дә, җәһәннәмне дә. Һәм дә пәйгамбәребез дә сөйләгәннән соң без чыгып өйгә кайтып, хатыннар кырына барганда, хатын дигәнебез инде теге чит хатын түгел, үз хатыны, ягъни хәләл җифете. Хәләл җифетләребезгә барганда һәм дә балалар белән дә мәшгуль булганда Без күбесен Пәйгамбәр сүзен онытабыз дип әйтә. Әбәкер Сиддык та бу сүзләрдән соң Ханзал исемле сахабәне ала да Пәйгамбәрнең хозурына бара. Пәйгамбәр дә әлбәттә Шундый ук сорауны бирә, хәлләрегез ничек дип сорау биргәндә, һәм дә ничек ки Ханзала сахабә Әбүбәкер Сиддикка үзенең күңелен ачып салган була, пәйгамбәргә дә бу хакны сөйли, бу хакта сөйли һәм дә күңелен ача. Пәйгамбәребез дә бу сүзләргә каршы аны Сез ничек минем алдымда, пәйгамбәр әйтә, минем алдымда ничек сез утырсагыз, ничек зикер кылсагыз, ничек иман китергәнегез булса, һәм дә шушы ук хәлдә өйгә кайтсагызмы, ятакка ятсагызмы, яки Башка эшләр белән мәшгуль булсагызмы, шушы хәлегез сакланса, шушы зикер хәле ничек кенә, ягъни монда вот ничек утырасыз, дип әйтә пәйгамбәр. Өйгә кайтканда шул ук хәл булса сездә, ишегездә шундый хәл булса, ул вакытта ант итәм ди, фәрештәләр сезнең белән Булыр. Һәрвакыт ничек и сәфәрдә яныңда бер дус булса рәхәт, ялгыз булган га караганда бер дус кәмендә бер дус булса, ә монда фәрештәләр. Биретай бүгенге көндә нинди мәсьәләләр кешеләр сөйләшәләр, күренә кешенең күңелендә дә бушлык, тирәгендә дә бушлык. Ләкин хәдис моның белән бетми, пәйгамбәр әйтә, әгәр шулай эшләсәгез, шушы хәлдә булсагыз, фәрештәләр булыр, дип әйтә. Ләкин хәдисның ахырында нәрсә әйтә? Әй Ханзала, сахабәгә әйтә. Бер сәгать гыйбадәт белән мәшгуль бул, бер сәгатьтә эшләрең белән мәшгуль бул дип әйтә. Бу да инде безләргә мөселманнарга гыйбадәт кылучы мөселманнарга урамдагылар әйтмәсеннәр өчен ә бу дөнья дип ягъни намаз гына укый башка эш эшләми дип әйтмәскә менә тагын бер дәрес нәрсә әйтә пәйгамбәр ләкин дип әйтә шушы хәлне югалтма дип әйтә ничек мәчеттә син буласың минем алдымда өйгә кайткәчә шул хәлне югалтма Ягъни шушы мунафик булмаска дигәнне сөйли инде. Ничек ки син монда үзеңне тотасың, утырасың. Шулай ук өйгә кайткач хатының белән балаларың булсаң, пәйгам, пәйгамбәр әйтә, фәрештә синең белән булыр. Ләкин бер сәгать гыйбадәт белән мәшгуль бул ки, бер сәгать Эш белән мәшгуль бул дип әйтә. Эш эш эшләргә дә пәйгамбәр боера. Шуның өчен ничек әйтәләр? Мөселманнарга карама, исламга кара. Исламда шулай, мөселманнар ничектер, төрлесе кеше, төрле кеше була, ләкин исламда шулай. Бу Ханзала белән Әбу Бәкер Сиддык арасындагы булган бер вакыйга. Һәм дә шулай ук пәйгамбәрнең кияве, шулай аның туганы Али радиллаһу анхудан сораганнар. Тик сораган кем? Кем пәйгамбәрне күрмәгән, алар сораганнар. Пәйгамбәрнең киявеннән сорыйлар. Пәйгамбәр гыйлемнең шәһәре булса, аның ишеге дә Али радиаллаһу. Ягъни, нинди генә мәсьәлә булса, ишек белән ишек сәбәпле кеше керәбез. Мәчеткә дә, йортка да, шәһәргә дә. Яратылды. Ныграк яраттык дип әйтә. Малга караганда да, балаларга караганда да, әтигә дә, әнигә караганда да без аны күбрәк яраттык. Без безнең ярату менә хәзер уразада булачак ул хәл безнең. Кем суга сусаган бер мохтаҗ Бер су бирсәләр, шатланыр идем дигән, шушыңарга охта, м, охшаш иде безнең, ди Пәйгамбәргә карата ихтыяҗыбыз. Шушы кем суга мохтаҗлыгын тоя, аның җаны кипкән, гәүдәсе бөтенләй сусаган, бер су бирсәң, аңа иң зур бәхет. Менә шуңа ошаган безнең хәлебез иде, дип әйтә.